Pop, trombon. Labas, mes jau JAV vakarą skridom, buvo didžiulis jetlagas, nu, užmygom 9 vakaro, 4 ryto visi 3 atsibūdom, galvom ką daryti. Dabar yra 6 valanda ryto, kaip matot, saulėtikis ir čia mes randame, žinot kur, Malibu, ten kur visi surferiai, visas šitas grožis, pamelandras, kažkada jis iš šiandien laistė su Davido Hasselhoffo, žinokit, mes esam Balimbu, niekada nesu čionais buvęs, nors esu buvęs Los Andželė. Va šitie va namai, va šitas tikrai ten 10-20 turbūt lemų kainuoja. Visi šitie namai, kaip minėjau, dešimtis, dešimtis milijonų kainuoja. Dabar pabandysim suprasti, iš kur tokie, tokios kainos. Matom daug surferių. Ir šiaip va jaučiasi kažkokie tai, nežinau, ne tai, kad laisvė, bet kažkas kitokio. Ne Tenerife, ne Ispanija, bet kažkas kitokio. Tuo viską jums parodysim. Važiuojame. Žodžiu, buvom mes visur, ir Kanaruose, ir Ispanijoje, kur mes tik nesam buvę. Kramba. <laughs> Aš dėl to galbūt, kad, kad, kad aš vaiką ant viršaus užsidėjau. Gal tu nuimk jį geriau. Bet per pirmą valandą pamatėm realiai Malibu iš karto delfinus. Vadimai, nuimk. Snimai, <gasps> snimai, tik laimė. Tai va, šitas puola, aš nežinau, beje, čia kormoranas ar pelikanas, bet per pirmą valandą delfinai, <laughs> karbaranai, pelikanai. Aš nežinau, kas čia vyksta. Čia tikra magija. Būtinai važiuokit, nes niekur kitur to mes nesam matę. Būtinai atvažiuokit čia. Dėka. Nu, duok grįžtamą ryšį apie amerikietišką kavinę. Koks jausmas, kai užeini? Aš nežinau, žiauriai draugiškas, <laughs> draugiškas jausmas, jeigu galima taip išsireikšti. Iš tikrųjų, Kol aš ten buvau, aš gavau komplimentą, su manim kalbėjo, palinkėjo geros dienos, už kažką atsiprašė. Ta prasme, žiūri, taip gerai visi nusteikia, visi šypsosi, labai labai pozityvus. Nežinau, žiūri, fainai. Kiek pinigų? A, normaliai, aštuoni kažkiek. Normaliai. <laughs> normaliai. Aš nežinau, kodėl čia parasyta X3M, čia ne X3M. Gerai, bičiuliai, pakalbėkime šiandien su jumis apie kaštus kadangi atsisėdom biškai kavos atsigert, apie automobilį. Prieš tai, kada mes buvom JAV, pirkom, nepirkom nuomadovomės, karočiai, nuomojomės iki iš Sixto, labai buvo brangu, nepamenu kiek ir mes pasiėmėme Kia visurgi, neblogai, bet dabar yra tokia aplikacija Amerikoje vadinasi Turo. Turo tai tokia savotiškas Airbnb, tik tai ne su hatom, o su automobilis ir galime išsinuomoti. Tai šitas automobilis čia yra 2018 metų X3 M40i, sportinis variantas, E, dviem savaitėm su visų draudimu. Jeigu kažkas atsitiks, aš maksimum mokėsiu penkieštukas baksų, jeigu pavoksiu automobilį, sudažysiu aš, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai su visais, su visais, visais privalumais 1900 eurų. Ir čia galima būtų pasakyti, nifigasibė kaip brangu. Bičiuliai, mes per Sikstą domėjomės ir mums su nuolaida draugė darė dviem savaitėm, skaičiavo 3,5 tūkstančio dolerių. Labai labai brangu, brangus automobiliai, nuomai ir taip toliau. Taigi, ką mes šiandien turim? Geras automobilis, visureigis, aš manau, kad e, Amerikoje tik tai su visureigiais, e, platus keliai, patogiau, daugiau vietos ir taip toliau, pas mus va tiek va daiktų, pas mus planas visą savaitę pabūti Los Andželė arba apylinkėse, kaip dabar mes kalabasės esam, po to mes varysim uh, į Nevadą, varysim, planas yra, nežinau kaip pasiseks, į Yosemite parką varyksim, jeigu jis atšils, jis ant gal šalto dabar, po to labai norim į uh, Tahoe ežerą pasižiūrėti, ir po to į Nevadą varysim, po to pro apačią į Las Vegasą, didįjį didį kanjoną. Trumpai tariant, automobilis turi būti geras, galingas, didelis, patogus. Ir aš ne, nemėgstu važinėti su visom, visokiausiam Toyotom, aš esu pripratęs prie BMW, pasiėmiau šitą. Bei įdomumas šito automobilio yra tas, kad mes su žmona jį testavom 2018 metais, kada galvojom e, atnaujinti automobilį. Tie iš jūsų, kurie suprantat automobilius ir žinot, šitas variantas labai fainas. PVMB yra ne M serija, bet M40i arba M50i. Tai yra 3 litrų variklis, štai čia biturbo, bet jisai gerai atsuktas, tikrai gerai važiuoja, be abejo garsas eina per kolonėlės, kažkiek, kažkiek ir natūraliai leidžia, bet labai kieta, bet kadangi keliečionais geri, tai greitas, galingas, didelis, fainas, vokiškas, mėgstu vokiškus automobilius, užblemba 2000 eurus dviem savaitėm. Labai brangu, bet automobilis to vertas čia žiauriai yra nepatogu ir nervas ima. Bandau nuimti, kaip jis vadinasi? Apmušalą. Apmušalą kėdutės, nes kėdutė, kurią davė mums e, mašinos nuomai, yra tokia smirdanti. Man atrodo, kad jie rūkė tiesiog sėdėjo. Visa mašina smirda. Tai va visą šitą reikalą Jis ten, žinokit, prilipdytas buvo, aš nežinau, su kažkokiam... Ten vėmalai kažkokie, ta žvalio neįmanoma išvedėti. Va, pažiūrėk. Oh my god. Žodžiu, visą šitą dalyką reikia mums iš, išskalbti. Taip, sunelniuką. Tiesiog diržą kriepką. Kriepką. Taip, ir ką čia dabar daryti? Regular. Medium. Kas čia? Pagal tą regular. Ne? Davai sinadžiniško. O pas Richardą rankos kokios pūlimus. Ką jis darė? Tak. Mums reikia dolerių 50. Čia po ketvirtį. Tai šešių ketvirčių. Šešių ketvirčių. Сколько надо? Parašok. Kažkas nedametė laikraščio iki durų. bet kaip yra keista matyti tai, ką mes pripratę matyti per serialus, per filmus. Atrodo rimtai, čia, čia realybė, čia iš tikrųjų taip būna. Geras, labai įdomu. Gerai, iš tikrųjų tai yra dar viena priežastis, kodėl mes atvykom šį kartą su visa šeima į JAV. Nes kada aš rašiau pirmą knygą savo, kuri tapo bestselleriu Lietuvoje, prieš tai aš buvau Amerikoje ir iš tikrųjų paliko man didžiulį, didžiulį įspūdį ir Kalifornija, ir Nevada, ir Arizona, ir Didysis Karijonas, ir kiti miestai, ir kitos vietovės. Ir aš būtent vat, įkvėptas tais visais vaizdais ir ta visa laisvė ir pasaulio pažinimo, aš tada parašiau iš tikrųjų gerą knygą, nu jūs patys ją įvertinu, čia yra jūsų žodžiai, ne mano. Tai dabar aš užbaiginėjau savo antrąją knygą pavadinimu Minčių architektas ir aš galvoju, kad aš žinau sėkmės formulę ir aš privalau ją tiesiog pakartoti. Būtent todėl mes šį kartą atvažiavom jau su visa šeimyna ir praleisim čia Amerikoje daugiau negu keturias savaitės, beveik penkias savaitės. Todėl, bičiuliai, jeigu jūs dar neužsakėt mano naujausios knygos pavadinimu Minčių architektas, jūs padarėte tikrai didelę klaidą. Kaip matot, sunus yra ant mano sprando, kaip sakoma, ne veltui. Ši knyga tai didžiulis, didžiulis laiškas mano brangiausiam žmogui dabar, tai yra sūnų Richardui. Įsivaizduokite, jeigu jūs turėtumėt galimybę parašyti tarsi gyvenimo instrukciją savo vaikams, ką daryti, ko nedaryti, ne ką galvoti, bet kaip galvoti, išmokyti jų tam tikrų dalykų. Vat būtent apie tai yra mano naujausia knyga pavadinimu Minčių architektas. Jau dabar prašau užsakykite šią knygą puslapyje www.zsknyga.lt. Aš jums uždėsiu autografą ir be abejo parašysiu asmeninį palinkėjimą. Sūnus nori lėkti, Mes lekiam žiūrėti toliau Los Andželo, o jūsų užsakymą aš be abejo lauksiu puslapyje www.zilsknyga.lt. Mums su sunu bus labai labai malonu. Iki.